Станислав Романюк. Сегодня поговорим про термоэлектрику на ну, українському. Поговоримо про термоелектрику, про термоелектричні явища, про перспективи, про фізичну суть цих явищ, про основні здобутки термоелектрики як науки. Ну, взагалі, самої назви видно ну, термоелектрика. Тобто мова піде про щось от тепло. До речі, якраз наука це рок, ну як рок зв'язда, а поздалі, ну нам простіше, я Подивіться на вигляд рок зв'язки. Тим не менш, е, термоелектрика, перетворення теплової енергії в електричну і навпаки. Взагалі можна перетворити теплову енергію в електричну і без термоелектрики. Наприклад, для цього є е, теплові електростанції, але вони включають в себе паровий котел, турбіни, динамо машини Це все дуже складно. Термоелектрика дозволяє робити це напряму без цього всього. Е, ключовими явищами термолактики є ефект Зайбека, ефект Пельтьє. Ефект Зайбека це явище виникнення е, електрорушійної сили в колі, е, створеному з двох різнорідних провідників за умови різної температури на спаях. Я знаю, це дуже складно, але от на малюнку це все видно. Значить, маємо два дроти. Ну, Вони мають бути з різних матеріалів, це головне. Наприклад, один з хрому, інший з алюмінію. Це називається термопара. Якщо з хрому з алюмінію, це алюмінієва термопара. Її е, фізики і експериментатори використовують тоді, коли треба, наприклад, в якомусь важкодоступному місці вимірити температуру точно. Власне, чим більше ми тут гріємо, чим більше різниця між Т1 і Т2 тим е, більше от стрілка вольтметру відхилиться, власне, от таким чином градують термопари, вимірюють температуру. Однак це найбільш таке банальне використання цього явища. Ефект пальція, по суті, зворотний ефект до ефекту Зайбека. Бо, по суті, від 27 процесу, лише якщо в ефекті Зайбека ми мали. Е ми мали різницю температур в термопарі і отримали струм, то тут ми маємо термопару, по якій протікає струм, і от на одному ну, на одному кінці е, поглинається тепло, на іншому виділяється. І важливо, що якщо ми в іншу сторону пустимо, то зміниться от, ну, знак ефекту, тобто там, де грілос буде охолоджуватися навпаки. Тобто, в цілому ви зрозуміли, що за допомогою ефекту заебеки пенсія можна напряму перетворювати теплову енергію в електричну. Тобто маємо десь якесь тепло і якось використовувати це зайве тепло, здебільшого воно зайве якраз. І все буде хорошо. А тепер я хочу поговорити ось про що. Е, хто з вас е, як часто задумується про майбутнє? Ну, не гадалки екстрасенси, бо це у нас майже наукова лекція, науково-популярна, тому ми про технологічний аспект говоримо. От я тут привів еволюцію. Телефонів бувало таке, що дивишся на свій телефон, думаєш, згадуєш свої попередні телефони, думаєш, а що далі буде. Ну, тут якраз на ноті ну, закінчити, бо далі все однаково. <laughs> Е, підніміть руку, хто кого. ну, посвящають ці думки. А наскільки часто десь? Ем, ну, дивіться, взагалі це дуже добре, що серед вас є люди, які про це думають. Ну, насправді за, за цими людьми, які думають про майбутнє, якраз і буде майбутнє за цими людьми. Я тут насправді мав сказати, що підігріти інтерес, що найчастіше такі думки вас посічають, наприклад, за. Пару днів до презентації нового айфону, коли от всюди оці концепти, якраз тоді саме ну, найбільше думаєш про те, яка буде техніка в майбутньому. Ну, Насправді ці концепти виглядають нереалістичними, але хотілося б якось уявляти правильно. Тому поговоримо про майбутнє. Е, чому потрібно, наприклад, читати книжки фантастичні, чому треба приділяти увагу всяким фантастичним фільмам і так далі. Бо хороші фізики-інженери, тут ну, не більшість в залі, але ну, принаймні половина точно є, вони мають бути в душі фантастами, бо якщо письменники фантасти про цю фантастику пишуть, то фізики-інженери можуть робити майбутнє своїми руками. Тому до чого я веду? А е, в кого з вас в кишені є телефон, з якого ви можете сидіти в ВК, а в Фейсбуці? <laughs> Тож, от, здавалось би, ми всі зараз зібрались тут в цьому місці, перенесли от наші фізичні тіла, кучку молекул в цю локацію. Однак насправді ми всі ще одночасно знаходимося десь в віртуальному світі. От, Оцей профіль ВК, профіль Фейсбуку і так далі. Тобто ми ось вам реальний світ і от у вас в кишені віртуальний світ. Вам це нічого не нагадує? Так, <laughs> матриця наступила. І не так ще багато лишилося до того, щоб вже повністю було все як в матриці. я вам сьогодні розкажу про те, як на це можна наблизити. Бо програмісти наблизили зі свого боку максимально все до цього. Е, І взагалі, якщо так подумати, фільм Матриця це Є Нео, Трініті, Марфелс, і вони просто як бабусі, дідусі питаються внуків відірвати від комп'ютерів. Але ми ніколи не думали, чого 5 хвилин, наприклад, в контактах посидіти, це ну як мої 15 хвилин лекції, ну я просто відчуваю, що не вкладусь. Ми просто чому ми так нас затягує в комп'ютер? Бо насправді там комфортніше. Тобто людина завжди прагне до комфорту, і ми там цей комфорт створюємо. Тобто ну нічого поганого немає, якщо ми Одного разу таки туди дійсно перейдемо. Ну, і ви цього саме головне не помітите, так само, як ви не помітили для себе, що ну, скільки часу ви сидите в соціальних мережах, ви там спілкуєтесь набагато більше, ніж живу. Хоча колись цього не було, і ви так само цього не помітите, і так само далі. Насправді, саме головна революція, ну, найближчій анімації відбулася тоді, коли ем, коли стало можливим сидіти в інтернеті не тільки вдома за десктопом, а в будь-якому місті в будь-який час з появою айфонів. Ну не тільки, ну взагалі не будемо опускатись до цих спорів Apple Android, але тим не менше завдяки, ну, от, до iPhone 2G не було такого цього типу, великого питання, бо насправді до, ну, на постану на е, вересень 2015 року в світі 700 мільйонів от, всіх оцих айфонів було продано. Тобто, ну, 10% від кількості людей загально. Тобто ми всі і так під'єднані до матриці і Е, скоро, ну, розумієте, дивіться, форм-фактор не сильно помінявся. Але ну, назріває, що цей форм-фактор такий зміниться скоро. І якщо раніше щоб когось лайкнути, то треба було полізти в карман, дістати, натиснути пальцем, ми будемо скоро лайкати без звук. Е, і питання, який буде iPhone 100 500 SE плюс X. От я до цього все вів. Ви от колись про це задум... задумались чи ні? Мені цікаво, чи ні? Я думаю, що це повинні бути окуляри. А? Я думаю, що це повинні бути окуляри. Ну, а це, Samsung запатентували вже лінзи, ну типа це було очевидно, де вони запатентували. Е, дивіться, <laughs> справа в тому, що це я вчора на МДК зайшов, взяв. Насправді ми найбільше всього страждаємо дійсно тоді, коли наш телефон розрядився. І мені здається, що така дія, як заряджати телефон або будь-що заряджати, це ну. Ну це якесь безглуздо насправді діє. Навіщо робити те, що назад ну, <laughs> знову треба буде це робити. Тому я вважаю, що... Логічніше павербанк. Так павербанк теж заряджати треба. Отже, ось такий Але, але, якщо, але уявіть собі, що ну, очевидно, що оцей 100% iPhone він да, буде окуляри, він буде нам імітувати віртуальну реальність, але крім цього, ну уявіть собі, ви такі ходите в шлемі або в окулярах в світла, а потім мені треба зарядити. І ходиш, типа, і такий телефон розрядиться. Тому набагато логічніше, щоб це завжди працювало від нашого тепла. Бо єдине, що в цьому світі не закінчується як заряд батареї, це от життя біологіч... біологічного виду в цілому. Тобто е, вся енергія всюди закінчиться, але ми ну, живемо і далі житимо. І якщо ви думаєте, що це вам щось таке розказує, що прям нереальне. Від людського тепла багато чого вже зроблено, Направду, ну, це в 1998 році. Ну, Патенти є раніше, але так, щоб це ну, не можна говорити про годинники, тим більше якісь дорогі, що це масовий продукт, але тим не менше. ну, почали продаватися годинники, які працюють від людського тепла в Японії, це цей термін. Ну і я 4 роки назад подав ідею, і там в інституті термоелектрики розробив електронний медичний термометр з термоелектричним джерелом живлення. Тобто дуже є надія на те, що колись. Ну, насправді, от що я казав, ви не помітите, як оце все от, вас так багато часу не Ну, якщо порівняти наш стиль життя зараз, наприклад, років 15 назад, коли лише вийшла матриця, то от, от вона наступає. А тепер це я вам спеціально ловши на що не вішав, щоб вам було цікаво слухати серйозні речі. Значить, повертаємо, ефект за байками. Теплова енергія перетворюється електрично. Маємо два різнорідні дроти. В кінці за різних температур, чим більше гріємо, тим більше е, електрики ми отримуємо з цього. Чому так відбувається? Значить, От я казав, наприклад, якщо один дріт А це хром, а дріт В це алюміній. Е, ну, В природі, ну, електро... ну, дивіться, струн це потік електронів насправді. Хоча за напрямок струм обирається зворотній напрямок, але це вже дуже складно. Е, в металах е, ці електрони, які рухаються, це вільні електрони. І вони не можуть однаково рухатись е, як і в хромі, так і в алюмінію. Ну, Тобто різні матеріали вони не можуть однаково рухатись. Так само як, ну, Але тим не менш, вони ж е, при цьому всі електрони там і там, вони, їхній рух залежить від цієї температури. Тобто оці електрони ну, збуджені такі з більшою швидкістю, вони от йдуть от з цього місця, от, там де Т1, і вони от, такі буйні електрони йдуть сюди. І тут теж буйні електрони йдуть сюди. І тобто виходить два таких потоки електронів. А коли вони там не з'єднуються, ну не може бути, от, щоб ці два потоки в різних матеріалах були однакові. І тому якийсь один поток сильніший, і от воно і починає. Щоб це було наглядно, що от два потоки електрони і такий один, ну білий побідів, спойлер. Тепер як відбувається, от це, це я розказав, як це відбувається в металах, а в напівпровідниках е, треба вам пояснити, що таке електронна і дількова провідність. Ну, електрони, як рухаються, в принципі, це ще можна уявити. Тут проблема насправді, напевно, буде з тим, як виставити дірки. Ну, е, як, що таке електронна провідність? Це якщо от ви сидите, от уявіть, поверніться то вправо, то вліво на сусіда, і отак от на ці всі стульчики, що зайняті. От, Уявіть собі, що ви сидите один на весь ряд. Тобто це все місця, і ви от сидите тут, потім сидите тут. Ну, Тобто от ви електрон і ви ну, де хочете, там типа, і сидите. А тим ну, Ну якщо на вас там вплинуло електричне поле, ви пересунулись і так далі. А зіркова провідність це от, знову ж таки, от тепер дійсно не так, як коли раз, подивіться от, на весь ряд свій, уявіть, що е, от є одне якесь пусте місце. Ну, якесь пусте місце. І хтось пересідає на це пусте місце і ну, і в іншому місці з'являється пусте місце. Потім на це пусте місце хтось ще звідси пересідає. І тепер пусте місце тут. Тобто, виходить, це пусте місце, підніміть руку, хто зрозумів. <laughs> Тобто є електронний такого повільність. І на півпровідниках е, <laughs> є. М-тип е, це там це напівпровідник, в якому електронна провідність, П-тип це напівпровідник, в якому діркова провідність. От тут е, під дією тепла ці заряджені частинки збуджуються, вони йдуть від гарячого до холодного напрямку і ще відбувається значить, отут. Е, це електрони, мінус. І от вони йдуть сюди. А зірки це плюс, вони йдуть на зустріч. Але ми ж знаємо, що Дірки це по суті напрямок руху дірок, це зворотній напрямок руху електронів. Тобто, якщо той раз оці два реверсори, вони назустріч отак, і результуюча сила була різницею їхніх сил, то в напівпровідниках результуюча сила сума цих двох сил. Тому напівпровідники е, себе проявили краще, От з таких термопар складаються термоелектричні модулі, які використовуються, я потім розкажу, всюди використовуються. Це значок Міжнародної термоелектричної академії. А тепер про ефект Пельтьє. Ну, так як я розказував, знову маємо два різні провідники, по них пускаємо струм. І один е, спає охолоджується, інший гріється. Якщо в зворотньому напрямку напрямку струм пускаємо, то змінюється знак ефекту. Це так в книжку включено. Е, чому? Е, дивіться, <laughs> є хром і є алюміній. Знову ж таки, електрони не можуть себе однаково почувати і там, і там. Тобто, якщо струм йде от від плюса до мінуса, отак. Але ми знаємо, що струм це напрямок позитивний заряд, тобто по факту електрони рухаються от, від мінуса до плюса, отак електрони рухаються. І от, коли вони переходять от, з провідника B в А а потім вони переходять з провідникам А в Б. Тобто от тут вони йдуть з Б в А, а тут А і в Б йде. Розумієте? Так. А, а фішка в тому. <laughs> що не може бути так, щоб електрони було однаково, що йти в одному напрямку, що йти в іншому напрямку. Я спеціально підібрав гівки. <laughs> тут це ескалатор піднімається. Уявіть собі, взагалі, уявіть собі от таку ситуацію, що от у вас є два поверхи, така будівля, і от на одному кінці є сходинки, і на другому кінці є сходинки. І, значить, ви біжите по коридору, потім піднімаєтесь на другий поверх, потім знову біжите по коридору, спускаєтесь на перший, отак по кругу бігаєте. Це от, оця, оцей весь маршрут це електричне коло, а ви електрон. Ну і не може бути таке, щоб вам було однаково, що піднімати, що опускатись по сходинках. Але коли ви піднімаєтесь по сходинках, от е, Напевно, краще з другої гівки почати. Тут оцей шкодик, він пригає. Він на другому поверсі знаходиться, він спускається на перший поверх. На другому поверсі в нього є потенціальна енергія. І він спускається вниз. Куди він дівається потенціальну енергію? Він зідрав собі руки, бо ну, розумієте. Оце його потенціальна енергія перейшла у внутрішню енергію. Тобто <laughs> він передав свою енергію внутрішній енергії оці лестниці. А тепер перша кілька. Тут чуть-чуть складніше просто це зрозуміти. Тут піднімаєшся по ескалатору, ескалатор тебе піднімає. Тобто, якби в ескалатора була якась своя внутрішня енергія, то він би виконував би за тебе твою роботу. Тобто, він, ну, то, що ескалатор тебе піднімає, це ти в нього забираєш енергію. Тобто, отут школьник нагрів. А тут ескалатор охолодився. Власне, того в одному місці воно нагрівається, в іншому охолоджується. І тому, коли в зворотньому напрямку, то цей знак ефекту і змінюється. Тепер е це я вже вам розказав, ну не майже про всю термоелектрику, але ви тепер знаєте, що можна якесь тепло перетворювати в електрику або навпаки охолоджувати щось дуже просто. Я ще забув одну фразу сказати. От коли там був, ну, пам'ятаєте, слайд з тепловою електростанцією, От ми перетворили теплову енергію в електричну, але для цього нам надобився і паровий котел, і турбіни, і динамо-машини, і куча роботників. А тут, щоб перетворити теплову енергію, нам знадобилося всього два дроти. І все. Тобто от е, цим ми приваблива термоелектрика. Тепер розкажу про застосування термоелектрики. Є радіоізотопні термоелектричні генератори. Це термоелектричні генератори, які працюють за рахунок тепла, яке виділяється від е, розпаду ізотопів. І, і це, ну, на мою думку, суб'єктивно, але це найбільш значуще застосування для людства. причому. Бо, по-перше, коли була висадка на місяць в 1969 році. Це був другий раз, коли застосували ці ну, абревіатури РІТЕК. Ці РІТЕК в космосі застосували. Перший раз просто на супутний кудись рік назад запустили, а от на місці, от оце ми бачимо, цей радіоізотопний термоелектричний генератор. Далі Voyager. Тут е, насправді е, можна потім буде оці всі презентації, десь знайти в електронному вигляді, подивитись. Якщо ви зараз це не можете прочитати, то я би вам радив би цю картинку потім подивитись. І тут є багато чого цікавого про цей Voyager. Тобто, хто знає, що таке? ну, Щось не та аудиторія зібралася. Ну неважливо. Це е, широкотворний об'єкт, який покинув межі сонячної системи. Він от, І він, до речі, до сих пір працює вже майже 40 років. Він там зробив багато фото, таких, що ми з інших обставин ніколи не змогли отримати. І це все завдяки термометричним генераторам. Далі, хто дивився марсіально? Ну, вже побільше. публічно. А хто читав книжку? Ну майже, так? Да? От там він теж грівся в це радіоізотопний термоелектричний генератор. Ну, а саме мініатюрний термоелектричний генератор був в 1970 році, якраз от 60-70 ті роки от, воно був такий всплеск. Е, оце був це кардіостимулятор, який від радіозатопного термоелектричного генератора працює, тобто такий мініатюрний, і він комусь врятував життя. І до сих пір ця компанія працює і рятує життя. Е, далі до наступних застосувань термоелектрики можна віднести. От, у нас на планеті дуже багато є заводів, які от, просто атмосферу гріють зайвим теплом. Воно десь щось в них горить, і вони оце зайве тепло ніяк не використовується, потім всі жалуються, що у нас парниковий ефект на планеті. Можна перетворювати оце зайве тепло в електрику. Тобто от такі термометричні модулі, наприклад, є у нас якась гаряча труба, з якої йде пар, ми не знаємо, куди це все діти. А ми його обліпили термометричними модулями. І от він з одної сторони гріється, цей термоелектричний модуль, а з іншого боку повітря, є різниця температур, і от ми і, і власне, атмосфера менше гріється, і ми отримуємо електроенергію. І в Японії порахували свого часу, що от якщо вони обладнаються такими штуками, всі їхні заводи по спаленню сміття, то це їм заміниться один ядерний о, атомний реактор. Ну, знаєте, яка там ситуація в Японії з атомними реакторами. І вони, до речі, над цим працюють вже десь понад 20 років. Ну і Alphabet Energy якраз зараз е, з 2014 року. Хто знає, що що за компанія Alphabet Energy? Менше не чекав Це так, що купила Google, щоб ви знали. Ну, просто взяла і купила Google, розумієте? Е, от вона зараз займається, от робиться такий блок розміром зі стандартний контейнер. Ну і вони оцей контейнер приносять на завод і він там дає, по суті, дармову електроенергію. Далі, звісно, майбутнє саме за застосуванням термоелектрики, як е, там, де використовується в якості джерела тепло людського тіла. Е, залежно від обставин, це все ну, це все дуже важко рахується, але в середньому десь з людського тіла можна зняти порядка 500 Вт електроенергії за кімнатної температури. Тобто, але над цим треба ще багато працювати. От, от за ну, ну, Це я розказував про застосування ефекту Зайбека, а от ефект пальця охолодження це в Японії дуже люблять кондиціонери в громадському транспорті, вони роблять термоелектричні. Можна, до речі, я коли починаю розказувати комусь про термоелектричне охолодження, зразу перші ідеї всі в голову, думаю, що це вони такі розумні. Кажуть, а можна в комп'ютер поставити замість кульдера цей модуль. Ну, там насправді система виходить ще складніше, ніж з кульдером, але можна. Якщо якась дуже екстремальна відеокарта, можна охолоджувати воду. І це ну, воду охолоджувати якраз ефективніше. Також е, от, е, дуже добре охолодження, ну, в воєнній техніці застосовується термоелектричне охолодження тоді, коли е, є якісь високі температури, і там вся мікроелектроніка виходить з ладу. Ми ж там не поставимо якийсь фріванний холодильник, а от термоелектричний модуль поставити, щоб охолодити тут мікроелектроніку, щоб вона працювала, не виходила з ладу, це вже можна. Ну і кондиціонери всюди, і в атомних подводних лодках, і в танках. Також е, автокомпанії, от я перше, що знайшов, ну, ну, перше згадування просто, що знайшов з 98-му році. Toyota, Lexus, Lincoln, вони використовують термоелектричне охолодження для сидінь. Воно привабливо насправді тим, що якщо в одну сторону тече струм, то воно гріє сидіння, а якщо в іншу сторону, то воно охолоджує сидіння. Тобто це, по суті, один елемент, який виконує подвійну функцію. Ну, а якщо ми будемо це робити без термоелектрики, то воно буде набагато громісткішим і так далі. Ну і медичне застосування, я думаю, я вже не вклався 15 хвилин. Ну, всього, всього більше всього хочете виділити, от най найкорисніше є от е, оця штука, це контейнери для перевезення органів трансплантації. Е вони корисні, ну, саме завдяки термоелектрики стало можливо зробити такий невеличкий контейнер. Бо е, будь-який аналог такого пристрою без використання термоелектрики, він е, він або дуже швидко змінює температуру, а нам потрібно ну, на тривалий час тримати температуру постійно, або дуже громісткий і багато коштує, і багато електричної потужності споживає. Але Якщо ми використовуємо термолайтику, то все добре, все компактно, все зручно і рятуємо життя. Тому наостанок <laughs> хочу вам сказати, що е, незалежно, незалежно від того, як складеться майбутнє. Я от вам доволі такі страхітливі сценарії розказав. Однак е, мені здається, що дійсно так і буде. Бо по інакшому ніяк. Я довго намагався придумати щось інше, але все до цього все, все одно зводиться. Незалежно від того, як складеться майбутнє, все одно створюйте його саме ви. Тому вчіть фізику, читайте книжки і вірте в світло майбутнє. Дякую. более гуманистические, гуманистическая картинка будущего. Потому что, ну, люди уничтожили биосферу, добрые машины взяли, спасли жизнь всех людей, еще никого не убили. И еще им развлечения придумали. Специально тучи сделали, чтобы стало холоднее, чтобы была больше разница между 36,6 и окружающей средой. Чтобы больше энергии получить. Да, да, да. Вот. Но так как нужно задать вопрос, мы в Харькове очень все любим квант-мех. Сможешь ли ты рассказать на квантово-механическом уровне что конкретно происходит с электрончиком в месте спая. Насколько я понимаю, количество энергии зависит от площади спая. Уровень ферми, уровень ферми. Знаю. Зависит от площади спаев, э, кроме, кроме, кроме, собственно, температуры. Если мы возьмем два куста, при одинаковой температуре количество энергии не зависит от площади их соприкосновений, потому что именно в этом моменте происходит разделение на дырки электронов. Так. Это, это надо. Давай на кулары, давай на кулары перенесем. Да, это не совсем аудитория просто. Ну, знаешь, ну, надо, типа, принцип, паузы и так далее, это все говорить. Какие еще? Да. Перепрошую, вам не здається, що е, сонячні панелі, вітряки і різні альтернативні е, чисті, так, звука, скажімо, засоби добування енергії, навіть е, людського тепла. Ну це вже сказки для, хі- для хіпі, а майбутнє за холодним ядерним центром. Ну, ніхто не говорив, що це чисто все. звісно, але просто коефіцієнт корисної дії е, засобів, які вони він не ринковий. Ну так все вдосконалюється, все вдосконалюється. Наприклад, ніхто не каже, ну, я от якраз е, про те, що я казав, що я лапшу навіщо. Ну, це сугубо от моє просто бачення, я так би сказав. Ну, просто того, що я лектор, того, що можу. Тобто, це вже, <laughs> це вже ваша право вірити в це чи ні. Я також сказав, що майбутнє створите саме ви. Якщо ви створите власноруч інше майбутнє. Я розказав своє бачення. З точки, ну, суб'єктивно насправді, з точки зору адепта термолектики. Які ще питання є? Так, так, так. Дякую тобі за інформацію. А скажи, будь ласка, ти мене питання просто, ну, ми можемо робити е, електроенергію з тепла, е, ми можемо е, робити холод із електроенергії, а ми можемо робити електроенергію з холоду. Так, якщо десь тут, тут справа ну, справа не в тому, що тепло, так, я зрозумів питання. Справа в різниці температури. Тобто, ну, От ефект Зеебека там власне умова не так, щоб ну, воно працює тоді, коли один спає за однієї температури, а інший спає за іншої. Тобто воно, коли воно працює від тепла, ми можемо сказати, що воно працює від холоду, а насправді воно працює від тепла і від холоду одночасно. Я перепрошую, хлопець задав часу запитання і навів ще одне запитання. А я ще так проблеми немає з розвиття молекул? Ну, якщо надпровідні матеріали застосуються в термоелектриці, то буде мати зміст. Ну, насправді там якось все дуже складно, бо, бо це небагато грошей інвестують, от інвестують гроші в айфони, і от мікроелектроніка дуже добре розвивається. Якщо термоелектрика розвинеться за 10 років, так як розвинулася мікроелектроніка, ну, в інших аспектах, то то тоді буде і надпровідники, і все, що хочеш буде. У цьому місті розкидані трасах, по всій країні розкидані стаціонарні котельні, які працюють на тому чи іншому виді палива. Да. Скільки реально в цих конкретних прикладах взагалі використати е, ну, цей елемент генерації термоелектроніки, і якщо це реально, то наскільки це економічно вигідно? Ну, Вона економічно вигідна як мінімум, тому що вона не потребує обслуговування, ну практично не потребує. І один раз ми його поставили, і воно нам далі постійно дає електрику. Тобто рано чи пізно по-любому воно окупиться і вже воно стає економічно вигідним за по А технології зараз немає. А? Практично, реально працюючої поставленої котельної технології зараз немає. Так є, є. тут термоелектрики співпрацює з Мотор Січі, наприклад, вони там поставляють термоелектричні генератори туди. Ну, Воно просто не настільки широкого застосування не було, але в одиничні випадки є, все працює. Просто воно повинно бути маслом, ну воно стане маслом. Я треба розказав, що от алфабет Energy, от вони зараз цим якраз почали займатися. Не дешевше економічно укрити усі батьки сонячними панелями, чим рити землю і шукати тепло? Можна свічку поставити серпі ще. Ну, <laughs> ні, я попитаюся. Але, але просто насправді е, сонце це дуже добре, але що робити, коли сонця не буде? Акумулювати енергію. Акумулювати енергію, але Вояжер чомусь е, працює відразу радіоізотопно термоелектричного генератора. Тобто я не кажу, я не кажу, що термоелектрика буде всюди. Є, будуть завжди місця, там, де одні технології будуть більш доцільні, там, де інші технології будуть менш доцільні. Тобто, але головне, щоб е, питання не в тому, щоб термоелектрика була всюди. Питання, щоб термоелектрика знайшла своє місце, так само, як сонячні панелі ну, вже знайшли своє місце. Скажіть, будь ласка, а от по цьому радіоізотопному термоелектричному генераторі, які там елементи є найдорожчі? Тобто, Українське питання просто цікаво. Ну, е, е, е, Метали, специфічні. Ну, якщо чесно, я дуже глибоко не цікавився, мене чогось. Мені чомусь вистачило того, що цей, ну, коли я от прочитав Вікіпедію, я якось поспокоївся. На тому місці, коли там було сказано, що тепло береться від е, спонтанного розпаду радіоактивних ізотопів. Усього. Тобто звідси береться тепло, ну а власне вже як це тепло перетворити в електроенергію, я вже знав і я цим не цікавився. Але мені здається, що ну, що уран має бути по дорожчим, ніж теорит вісник. Дякую. Це вчора, якщо, наприклад, пів Сахари заставити сонячними батареями і це буде електроенергія, яка зможе забезпечувати світ. Це вчора. Ну не знаю. Я сказав, що я тому і сказав, що майбутнє створюєте саме ви. Якщо ти зробиш це, то це буде реальністю. Якщо це ніхто не зробить, то це буде міф. Я, я не беруся це створити. Я і так велик, ну, великий обов'язок на себе, ну, велику відповідальність на себе звалів, коли розказав про своє бачення з приводу мобільних пристроїв майбутніх. А про Сахару я взагалі боюсь. Які ще питання? Все, дякую за увагу. Тема його оповідання охоронці кордону, майбутнє, у якому людство перемогло смерть і оселилось у віртуальних світах. І у цьому майбутньому у світі, де люди живуть тисячами років ні в чому не маючи потреби, залишилася лише одна професія студент.